атака, вызов, да? И давай, правый, правый, вперед. Постоянно сделай. Правый дернул, а? Вот, почти. Только теперь это пожестче на передней части стопы. Попробуй ножками, чтобы у тебя ноги не играли, чтобы ты там быстренько, давай в руку мне. Оп. А где, где, где, где, где? Вот здесь, через руку давай мне, хочу через руку. Пошел. Оп, там, оп. Вот. Вот смотри, Колямба, все, все нормально, все хорошо, да. Единственное, смотри, это ускорение. Ты не просто куда-то вот так вот обеими ногами прыгаешь. По факту, посмотри, Коль, вот я посмотри, до тебя, да, расстояние какое. Посмотри, вот до тебя. Раз, атака вызов, да, вот я до тебя допрыгнул. Раз ногами, да, посмотри, ноги мои, да, и отпрыгнул. То есть по факту это одно и то же расстояние. Правильно? Вот. Теперь мое ускорение – раз ускорение, взрыв, он не будет длинным, он будет коротким. Раз коротким, то раз резким, взрывным, то короче. Чем резче, быстрее, тем короче будет само движение. То есть у меня вот сейчас в это расстояние одного прыжка, которое должно уложиться, моих два взрывных. Вот это одно медленно, раз, два, та-та. Понял? То есть ты вот, как левша, вот он ты. Раз, два, та-та, короткое. Ты сам туда не лезешь, а ты ножками, потому что что делает противник? Он за тобой, ты его на себя выманиваешь в том же самом темпоритме. Вот ты в мягком, в одном темпоритме на него смотри, раз, два, раз, такой, там, оп, он за тебя в этом же темпоритме пойдет. А ты здесь ускоряешься. Та -та -та, раз, два, та-та. То есть вот это на этом взрыв на ускорении. Ой, ускорение на повторном ударе, хорошо? пост, давай, попробуем. Поехал. Так, оп. Во-во-во-во. Мягче, давай, давай, давай со мной. Оп, оп, оп, тан, оп, так. Во! Еще быстрее, теперь не жди меня. Все, быстрее. Та, да, та, да. Обеими немножко. Оп. Та, оп. Во! Во! Вот, молодец. Видишь, у тебя быстрее взрыв получается. Я-то все равно успеваю только одно движение сделать. Правильно? Вот. А у тебя это самое движение одно, но оно быстрее в два раза. Поэтому ты противника догоняешь, даже если он уходит. Давай еще разик со мной. Ножка. Оп. Да, вот. Во! Ты видел, что я пытался сделать, все равно ты меня опередил. Понял? То есть расстояние одно и то же. Раз, мягко, да? Раз, оп, вот он. Да, ну, да, да. А так как это взрывное действие, оно короткое. Короткая, резкая, не будет длинным. Хорошо? Все, молодец. Спасибо. Взаимно, молодец.